assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham allohning panohida bo'ling albatta mana yigirma ikkinchi o'yinimizda juda ham bilet zo'r ketyapti bilet narxi besh yuz rubl bilet bor maksimal podashka qilsangiz albatta ertadan indin finalda aniqlab taylaymiz. Bilet narxi 500 rubl, общий biletim soni 2900 ta, priz 220 ta. Главный приз наша Mercedes e, Sechka 2000-yil, avtomatik korobka 204 motori. Ya'ni bitta e, Kia Rio 2015-yil mexanika. Yana 1000 dollarlik bor, 500 dollardan 2 kishiga, 10000 rubllikdan 5 kishiga qolgan 8000 dollar pulni bo'lib qo'yganmiz. Aksiyaga kirsangizlar barcha ma'lumotga ega bo'lasiz. 500 rubl taylab hozir o'yinga qatnashing, albatta umadingizni sinab ko'ring. Assalomu alaykum Sheraloq xushomad. Hamma tomon burib bormayotgan Bozi 24 avsodas maksimal поддержка kuntan tichen yaruz duruzda finala жамбас мекунем. Нарх билета 500 рубл, общий качество билет дарбози 2900 dona, priz 220 dona. Glavni priz Mercedes сечка 2000 kuzufay, avtomatika korobka 24 dvigatel. Якта идига e, Kia Rio 2015 кузов. яъне механика ҳама тамом бурдпорӣ 1000 доллара ҳаят 500 доллара ду шахсият ба 10000 рубля 5 шахсият ба яъне 8000 доллара тақсим карда мондагӣ офисиалне даромада бинтор ҳама маълумота мегирен нархи билеташ 500 пул карта сбербанк нами ватсап ҳамаш ҳамин номер ба ҳама тамом бурдпорӣ мехоҳам 500 сим карти бахти худа досанч соҳиби ҳамин мошинча шавед ҳама тамом бурдпорӣ шерӯ ало зиндаву саломат бошед Yeah, yeah, yeah. саломат бошед тоҷик ӯзбек лақай ҷигаро ҳама садай якум приз ёвон бира туркманистон тоҷик ӯзбек ба пеш мошинчаву катеш салом калхозобод салут велинобод хатлон ҷунам зурай ҷанги боту курай замон пурро боту кукара кукукуку мерседесу опел сегерету пепел ultima BMW Toyota i serwer назад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон чигарои шахзамон дастгирима бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай пулу молаш нас бошад саломат боши брат омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замон